Okey, ini dia sebab kenapa Pak Cik Lo buat macam tu. Terjah Terengganu. Okey, ini daripada FA Channel dan ini requestan daripada teman-teman sekalian. So, langsung saja guys, saya sudah penasaran apa isinya. Kenapa dia boleh hantam badan sendiri dengan kayu macam tu? Jom kita tengok videonya. Let's go. Okey. Hai, assalamualaikum semua. Oh, cantiknya. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Terengganu. Oh okay. jambatan tu lah Jembatan angkat angkat. Kuala kan. oh. Terengganu Okay So saya pergi sini bukan sahaja sebenarnya Ada dapat satu PM Daripada seorang follower Facebook Saya pun okay. tak ingat nama dia siapa eh. Tapi dia ada bagi tahu saya tau Ada seorang pakcik ni niaga depan BSN Okay BSN okay BSN Jalan Pejabat BSN uh-huh. tu dia sebelah Hong Leong Hong Leong tu sebelah BSN ha, Tapi BSN Jalan Pejabat Dekat Kuala Terengganu Saya pun pergi dekat pakcik ni Dah jalan-jalan kat pakcik ni Saya bagi salam Assalamualaikum pakcik Waalaikumsalam Pakcik jual apa ni saya tanya Lepas tu pakcik ni jawab lah Eh pakcik Kenapa pakcik punya Suara ni bunyi lain Cakap saya Cina Eh Saya tu terkejut Rupanya dia ni cakap Dia dah masuk Islam tahun 2014 Oh Masya Allah Dia jual jajan Dia jual keropok Dia jual cikedis Saya tu sembang punya sembang punya sembang dengan pakcik ni Cakap punya cakap punya cakap Tiba-tiba Ada benda cakap saya kat belakang Oh. Dari pandang kucing tu. Oh, la la la la la. Miau miau Ha, okey. So kalau korang nak tahu lebih lanjut boleh tengok video ni. Jom. Masih bagi ha. ikan cakap. Ni bagi makanan kucing kat ha, ni. cuma bagi memang. Kucing hey. Eh, ni doakan, anjing hey. Eh. doakan. Kucing makan makan berah aja 2 hari Dua lima kilo burung makan burung-burung pati ah, okey saya saya lupa nak kenalkan diri saya saya Fahmi ha. aku Abdullah Lo Abdullah Lo Abdullah Lo hadir di sini lah pagi kat Abdullah Lo untuk, untuk sembilan kalau cuma memang awal sikit cuma satu bank tak buka aku memang pukul lapan tujuh tujuh pagi pun aku ala kayu tak boleh jalan pun pagi-pagi pagi aku ketok gini aja nak lah. macam mana jangan cik lagi jalan aku lepas tubuh aku lepas semayang aku kena ketok dua kaki semua dua kaki aku ketok semua uh. Tak kata tak tahu tak berjalan Nak sakit dada pun pukul sini ya, Mari pukul Sampai belakang oh, Aku turun mari Aduh sakit Encik Dah tak dah sakit memang gini Dah eh, nak pukul sampai lepan <laughs> Lepan rasa Dengar sikit ha, Memang gini Apa tahu aku duduk sini Memang itu tak okay. aku boleh duduk sampai gini Tapi hari-hari aku kena pukul hmm. Sakit dada Sakit perang Dua hari tengok Tengok aku Tik, Tangan halus hmm. Boleh pegang duit memang aku kena apa jam otak oh, tak betul seru sangat tak boleh kena. dapat tak takkan kalau sakit tak kepala tak kepala dia pukul kan alhamdulillah hari-hari pukul tu sakit aku pukul hmm. pukul-pukul lagi buat lagi eh, lagi buat semua itu alhamdulillah lah alhamdulillah. boleh jalan penting mau jangan <laughs> jangan jangan tak boleh jalan ya hmm. ini memang tak boleh naik lagi mu tengok mana boleh naik sampai atas tak boleh aku bantu oh kena bantu sampai sini Hmm, sampai sini ha, dia baru Maksudnya boleh. Maksudnya cik kena tarik lah. Ha, kena tarik ya kalau tolong bantu sampai sini teringat kan aku cakap. Okay. Itu aku cakap minta. Masuk ekak ekak aku tak mau. Memang ikhlas cakap. Hmm, Pasal aku boleh cari makan. Ha, memang susah tapi aku tak mau. Tak, ha. saya nak saya nak beli ni tau. satu RM150. Yeah. Tiga dah rm setengah. Yeah. Tapi Pak Cik Loh ni, aduh Pak Cik Abdullah ni tak nak tak tak boleh ikrah tak boleh oh, mana memang tiga sembilan ringgit aja kalau kecuali nak hat, ikrah Masya bagi Allah. tapi kalau saya bagi hadiah nak Oh, ada korban juga guys di sini guys. Jadi FH Channel mungkin ini ah buat korban juga. Korban untuk umat sedekah daging. Wei terbaik lah ni. Hari ini nah, kalau nak korban macam ni guys. Sampai, uh, di barcode je. Wei. Woi. Gimana hari ini? Guys, di sini itu uh, lagi ada musim penyakit untuk uh, lembu atau untuk untuk sapi ya kan. Banyak yang mati guys, kasihan banget. Kami akan membuat survey lah pada lembu-lembu yang akan juga korban pada hari Allah hari, banyak hari, sekali. Lembu-lembu di sini akan dikorbankan dan akan diagih-agihkan kepada golongan asnaf khususnya kepada miskin bandar. Woi, masya-Allah besar tu. Okay. Kalau saya bagi hadiah nak? Ha, nah hadiah aku nak ambil. Ambil. Alhamdulillah. Kalau ada okay. diambil hadiah, betul. Ada hadiah. hadiah ni yeah, ha, ha. yeah. daripada saya punya tim, yeah. Ha. Yayasan Makfira dengan saya punya penonton yang tengok ni. Okay. Allah. Ada 700. Allah banyak sangat. Allah banyak sangat. Tak apa. Allah. cakap rezeki daripada saya punya tim. Yang tengok ni pun bagi tolong Oh Terima kasih banyak Tapi sekarang cakap lah Aku dia tolong aku Aku pun tolong orang juga Cik uh. Apa Acik eh. macam ni uh. Semoga Acik kuat Amin Rasa sehat uh. Diberi kesihatan yang baik Amin Amin Amin Amin Banyak orang cakap Urusan kan Semoga Luas rezeki yang penting hmm. kita nak keredaan dan rahmat daripada Allah. Ha. Sekarang jadi gini ya. Ha. Tak apa Acik kuat. Saya tahu Acik kuat. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Acik terima kasih doakan saya ha. punya eh, penonton, orang ha. yang tengok tu. Ha. Insya-Allah. Ha saya. Walaupun dah berumur macam ni. Uh, Acik masih kuat cakap lagi lah. Bagus lah Acik. Lah. Aku baca tak... macam mana? Ha? Aku baca aku macam mana? Okey Acik. <laughs> Untuk... Betul lah Acik. Acik baca okey. Itu ya. yeah. saja ni. Ha. Uh, ah, in a ah, road. Road. Na, road. Ni saja. Allah buat apa lama. Do. Do. Do. Do. Do ni yeah. in ah. aradna <laughs> itu ah. ro ro dengan ada ah. do ro ah. apa aja ah. ni aku tapi tapi di sini masya-Allah ya uh, pak cik ni ya kan Pak Cik ni membaca Al-Quran guys Membawa Al-Quran untuk baca Allahu Akbar tamparan keras bagi kita Ya kan Baik kita ni yang normal yang boleh baca Al-Quran tapi tak pernah bawa Al-Quran. Ah, kalau kita bawa Al-Quran insya-Allah wuduk kita terjaga guys. Allahu akbar. Terbaiklah pakcik ni. Dah nak maghrib ni. Eh, okay. Kita pun nak bayar banyak-banyak. Salam cik. Terima kasih banyak-banyak Allahu akbar. Terima kasih banyak-banyak. Di hari ni mutorong aku banyak-banyak kira banyak dah ada sekian banyak. Eh, mana tahu acik pun ada nak bagi-bagi lebih sikit ke orang kah? Memang memang <laughs> bagi aku bagi. Alhamdulillah. Ini eh. memang bagi sampai duit kena cakap sampai memang semalam lah. Encik. Minggu ni ada dua dua tiga sampai habis semua nak bayar duit rumah tinggal. Okey Encik, terima kasih. Eh. terima kasih banyak. Allah. Jualan macam tu lah guys. Okay, so korang dah tengok kan uh, video ni. Betapa pak cik ni sebenarnya bukan niaga untuk kaya tau. Dia niaga untuk dia belajar agama, untuk dia meneruskan kehidupan dia dan yang paling penting dekat sini ada satu benda yang saya suka kat pak cik ni dia cuba untuk belajar ngaji walaupun dia sebenarnya tak, tak berapa apa. lancar Allah lancar Allah. untuk mengaji Al-Quran tapi dia cuba belajar dan kalau boleh ah, siapa yang dah tengok video ni jangan lupa untuk like komen share dan subscribe FS channel Uh, kadang-kadang letih juga kita bantu peniaga kita nak cuba untuk promote dia tapi tak ada sambutan daripada orang yang tengok video Betul lah. Kadang-kadang letih juga Sedih juga Tapi nak buat macam mana Itulah rumah kehidupan Okay Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Okay guys Kita dapat mengambil banyak pelajaran Daripada video ini Yang mana kita boleh Tengok tadi Dah tengok tadi bahasanya Pak Cik tu tadi Memang terbaik Saya cakap dia belajar Al-Quran meskipun dah tua. Jadi buat kawan-kawan semua yang masih muda, kena belajar Al-Quran. Jangan malas untuk belajar Al-Quran. Mengaji, mengaji, mengaji. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita semua. Jadi kalau kita tak faham daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa macam mana kita nak tahu pasal kehidupan ni? Macam mana mengeluarkan solusi? Macam mana istilahnya kalau ada masalah, nak tanya kat mana? Kan? Al-Quran semua ada. Allahu Akbar dan saya salut sekali dan saya juga bangga karena Pak Cik tadi itu semangat dalam belajar Al-Quran meskipun terbata-bata. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti membalas istilahnya kepada orang yang senantiasa belajar, orang yang senantiasa istilahnya berusaha untuk memperdalam ilmu Al-Quran, untuk memperdalam agama, untuk memperdalam pengetahuannya. Itu sangat-sangat besar sekali pahalanya. Teman-teman, di sini yang terakhir daripada Abang Fahmi tadi kan. Dia cakap bahwasanya memang letih lah sangat apabila kita dah promote tapi tak ada ya sambutan daripada netizen, sambutan daripada penonton. Saya berharap juga kepada kawan-kawan saya, subscriber saya semua lepas tengok video ini yang dekat dekat sana kan mai datang kepada pak cik tu borong kalau boleh kan ma beli ah ha, 10 50 ringgit 100 ringgit tak apalah kita memang niat sedekah membantu orang dan insyaallah ya pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan daripada kawan-kawan semua. Terima kasih dah tengok video ini guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.